तो हेलो फ्रेंड्स कैसे ना हम वही को अनमोल फ्रॉम रामझोड़ा और तुम नेखन देखो था ए एम एस चैनल और ये वीडियो में तो इनके बताबू मैं कि सादरी हेलो ट्यून किसन लगाए वो भी जियो सिम में तो चला वीडियो शुरू करी लेकिन ऊपर से आगे अगर तुम मोर चैनल में नया हाँ तो चैनल के कर देवा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर देवा ताकि जब भी मैं को नया वीडियो अपलोड करूँ तो इन तक आगे पहुँच सकें तो चला वीडियो शुरू करी सबसे आगे ऊपर लगे हमें इंस्टॉल करके लगी एगो एप्लीकेशन जेकर नाम है जियो सावन तो हम देख सको थी जियो सावन एप्लीकेशन ऐसे यहाँ है तो इनके देख सकते धीरे से जियो सावन एप्लीकेशन दिए के जियो सावन तो ये एप्लीकेशन क्या हम इनके इंस्टॉल करेगा है तो ये इंस्टॉल करके हम इनके प्ले स्टोर में जाके लगे वहाँ सर्च करे लगे जियो सावन तो आई जाए इंस्टॉल करके लगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इकर लिंक दे देबू वहाँ से भी तुम डाउनलोड ये कर सकल तो चला एक हम जियो एप्लीकेशन कर भीतरे घुसो तो जियो सावन एप्लीकेशन पे कर दो क्लिक फिर ओकर बाद लोडिंग तब जे हम जे करे फर्स्ट फर्स्ट ओपन करो भी के तब सेट परमिशन यहाँ बोल के कुछ ऑप्शन अभी तो सबके हम हम के करते हुए अलाउ तो अलाउ तो पे क्लिक कर देवे तो सर्च ऑप्शन नीचे बैठे हम देख सकते हैं वहाँ पे हम करो क्लिक तो वहाँ पे क्लिक करते ही मतलब म्यूजिक आर्टिस्ट एंड पॉडकास्ट देख सकता है वो ऑप्शन अभी तो वहाँ पे हम करे का क्लिक वहाँ पे क्लिक करे के बाद वहाँ लिखो हमें नागपुरी सॉन्ग तो चला लिखिए नागपुरी सॉन्ग तो नागपुरी सॉन्ग लिखे कर बाद नीचे कर बचे हमें जाप मम्मी से कौन सिलेक्ट नहीं करो नीचे कर बचे जाप चला जेल तब नीचे के बचे देखे सकते हैं यहाँ पे वेरियस आर्टिस्ट स्पॉट लाइट लिखा है एक प्ले लिस्ट में लिखा है मतलब वहाँ पे हमें कर दो क्लिक कहा लेकिन हुए सौ बाजी बसी का नाम इनके मिले वाला है तो चला जेल तो यहाँ देखे सकते हैं पूरा दुनिया का लिस्ट आई चुकी है इतना भारी में इतना भारी गाना में से हम के खाली वो गाना सेलेक्ट करेगा जैसे कि हमें हालांकि चुन बैठा चाहिए तो चला जैसे कि मुझे तेरी ओरिंग लगा तो उनके सेलेक्ट कर लो तब ओकर बाद नीचे के बच्चे बाजो थे गाना से देख सको वहाँ पे कर दो क्लिक तो कर दो क्लिक तो हम देख सको हैं एल्बम का भीतर आई चुके तो साइड में हम देख सकें थ्री डॉट बना लाइक ऊपर पे हम कर दो क्लिक ऊपर पे क्लिक करते ही हम करूँ वहाँ कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट आवी वहाँ में से हम इनके सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा है जियो सही जियो ट्यून लिखल है तो ओके वहाँ पे हम दाब दो तो दाबे कर बाद हम इनकर फिर e ई पेज एपियर हुई तो पेज एपियर सही जियो ट्यून पे क्लिक कर दो तो वहाँ क्लिक करते ही हम इनकर ई गाना जे आहे से मतलब आ, सेट हुई जाए और एगो मैसेज अभी ऊपर में लिखल रही कि हम इनकर ई सेट हुई चुके कहके के तो ये देखिए सकिल मैसेज आ चुके तो वो मैसेज में लिखल है कि ई ई गाना हम इनकर सेट हुई चुके और एक एक्टिवेट करे के लिए हम इनके five six seven eight nine number देवल है ऊपर पर हम कॉल या मैसेज कर दो तो एक हम इनके वेट करे सक दो तो वही मैसेज में बताल गल और दोस्तों एखन तक तुम मोर चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल के कर देव सब्सक्राइब ऊपर बचे जे सब्सक्राइब बटन लिखल है लाल के लाल रंग में ओके कर देव सादा दब के तो मिलो अगले नेक्स्ट वीडियो में तो बाय बाय